apa ya Pak ya? 3100 adalah peralatan konversi atau konverter dari Ethernet optical elektronik sinyal yang memungkinkan memperpanjang jarak koneksi internet melalui kabel. Menjawab kemungkinan koneksi internet melalui kabel lan dengan jarak yang lebih dari 100 meter. Netting HTB 3100A dan B ini dapat mengkonversi dari kabel lan UTP atau OTP ke kabel fiber optik yang dapat menyalurkan data hingga 25 km lain menurut pihak Netling di mana kabel UTP hanya menyalurkan data maksimal 100 meter saja tergantung kualitas kabel UTP-nya. Komputer yang cocok untuk diimplementasikan pada kantor di mana jarak antar tempat lebih dari 100 meter juga sangat baik untuk pabrik, rumah sakit, di mana banyak alat-alat yang memancarkan gelombang elektromagnet tinggi yang dapat mengganggu aliran data yang lewat pada kabel LAN UTP-FTP tersebut.